Miarahaba tompoko lahy sy tompoko vavy dia mbola ankafalenina indray ary no ihaonana amintsika rehetra manaraka ny televiziona malagasy amin'izao takariva izao ato anatin'ny fandaharana mety toetry ny andro hatrany ao anatin'izay fandaharana mety toetry ny andro izay raha ny telo andro manaraka no hojerena araka ny tsara hitantsika amin'ny zanabolana dia tahaka izao izany ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny ao anatin'izay telo andro manaraka izay, izany hoe ny toetr'andro maimaina no mibahan toerana. Ao anatin'izay ihany koa dia somary misy hafanana misongadina amin'iny atsimo andrefan'ny nosy sy avaratra andrefan'ny nosy iny ao anatin'izay telo andro izay. Ho jerentsika amin'ny antsipiriany avy hatrany moa izay toetry ny andro izay. Ho an'ny rahampitso maraina aloha dia aty amin'ny faritra atsimo andrefana sy atsimo nosy aty, izany hoe atsimo andrefana Androy, Anosy aty, ilany andrefana afovoantany iny no ahitana ny zavon-tany amin'ny ankapobeny. Somary mandrahondrahona aty amin'ny ilany atsahany afovoantany mampakaty amin'ny atsimo atsahana Anosy aty, misy tandrifin-drahona kely ny morontsiraky ny faritra Analanjirofo sy Antalaha iny ary Toamasina fa ny ankoatra izay aloha dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa indray dia misy ny oram-baratra, ny oran'ny tandrifin-drahona izay mety haran-kotroka ho an'ny alina aty amin'ny faritra Vatovavy, Fitondrana sy Atsimo Atsinanana iny ary mahazo an'ny aty amin'ny ilany atsinanan'ny Haute Matsiatra sy Ihorombe aty toraka. Izany ihany koa dia misy tandrifin-drahona aty amin'ny morontsiraky ny faritra Sofia fa ny ankoatr'izay dia hifandimbin'ny rahona sy ny masoandro. Ny vinavina ho an'ny mari-panina ho an'ny rahampitso indray dia manodidina ny fito amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo ny ambony indrindra ho an'ny aty amin'ny afovoantany izay somary mafapana ary ny morontsiraka atsinanana roa amby telopolo degré celsius roa amby telopolo ka hatramin'ny dimy amby telopolo ny morontsiraka andrefan'ny nosy mafana indrindra dia fito amby telopolo degré celsius loha aty amin'ny maeva-tanàna aty amin'ny Atanin'ny faritra aty amin'ny atanin'ny faritra Menabe aty no ahitantsika an'izay ihany koa. Mahatratra enina amby telopolo Mahajanga, dimy amby telopolo kosa aty Antsohihy aty. Toy ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy kosa indray dia mbola aty amin'ny ilany asahany afovoan-tany aty aloha no misy an'izay tandrifin-drahona izay ny alina, toraka izany ihany koa aty amin'ny vadivavy Fitovinany sy Atsimatsinanana aty. Ny zavon-tany dia mbola misy hatrany ny vao maraina fa ny ankoatra izay dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana araka izany dia manodidina ny fito amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo hatrany ny aty amin'ny faritra afovoantany, ny ambony indrindra roa amby telopolo hatrany motsiraka atsinanana, telo amby telopolo ka hatramin'ny enina amby telopolo ny motsiraka andrefan'ny nosy, efa mahatratra hatramin'ny fito amby telopolo degré celsius aty amin'ny atitan'ny moron'ny faritra Menabe aty, torak'izany ihany koa aty atsimon'ny nosy dia dimy amby telopolo ka hatramin'ny enina amby telopolo degré celsius raha toa ka mahatratra fito amby telopolo ihany koa aty Maevatanàna sy Mahajanga aty, aty amin'ny Antsohihy dimy amby telopolo degré celsius. Hamaranana ny toetry ny andro ary ho an'ny telo toetry ny andro ho an'ny alahady, misy tandrifin-drahona hatrany aloha ny takariva aty amin'ny Vatovavy sy Fitovinany, aty torak'izany ihany koa ny motsiraky ny Analanjirofo ary Sofia. Fa ny ankoatra izay dia hifandimby ny rahona sy ny masoandro amin'ny ankapobeny ao anatin'ny tontolo andro. Ny maripana ho an'ny alahady moa dia manodidina ny fito amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo hatrany ny aty amin'ny afovoan-tany, ny ambony indrindra roa amby telopolo motsiraka atsinanana, telo amby telopolo ka hatramin'ny dimy amby telopolo ny Morontsiraka andrefan'ny Nosy Ranomafana indrindra araka ny tahantsika dia dimy amby telopolo ka hatramin'ny fito amby telopolo aty avaratra andrefan'ny Nosy amin'iny Antsohihy Maevatanàna sy Mahajanga iny, fito amby telopolo ny aty amin'ny atitan'ny faritra Menabe, taoriak'izany ihany koa aty atsimo enina amby telopolo degré celsius, dimy amby telopolo i Toliara. Dia izany indray ny toetry ny andro, mankasitraka anao niaraka izay hatramin'ny farany ary tsy mitsahatra mampiatsiahy anao ny pejy Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro, ao ihany koa ny YouTube Météo Madagascar, ao ihany koa ny Météo Madagascar officiel, izany hoe ny application mobile izay. Dia mankasitraka anao indray ary.